qiyamulailihi tatawuan dan solat tarwi tatawuan pak sunnah di sun nah yang kita balik-balik solat tarwih 29 hari kita jaga lima waktu tak bolong-bolong Masya Allah tidak ada gunanya tarwi tak apa tidak ada gunanya tarwi tak iya kenapa tarwi ini tatawuan tidak sepandangin tempat cuma sun sunnah yang wajibnya itu maktubannya yang lima waktu itu wajibnya di itu wajib jidnya sementara kalau kita ini sholat tarawih banyak, banyak sekali kita apa iya giliran nanti sholat lima waktu Allah waram di mana di rumah kita atau bagaimana sia-sia nanti sholat puasa itu sia-sia semua amalan di bulan Ramadan ini kenapa karena sholat tak tidak kita jaga